Bueno, vamos a ver agora un par de exemplos que temos aquí sobre, me parar este vídeo. Aquí está. Entón vamos a falar da función de relación das plantas. Deixame poñer isto aquí así para que podades verlo ben. Entón, cales son? Pois van a, vai a haber dous tipos de move, movimentos. Por un lado están os tropismos. Sí, sí, aínda que non volo creades, as plantas teñen unha, unha función de relación que pode chegar a ser bastante complexa. Poden percibir estímulos do medio e tamén desenvolver respostas axitadas a este. Reciben, como vos decía, o nome de tropismos, por un lado, aquí está, tropismos, e por outro, o de nastias. Os tropismos, vamos a ver que é isto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo una planta que eh, evidentemente está grabada a cámara rápida, que está buscando un punto de fisación y e está buscando eh, un punto de fisación para poder medrar cara arriba, cara a una zona con mayor cantidad de luz. ¿Vale? ¿Está de lo vendo? Bien. Vamos a ver otro vídeo. Vamos a baixar ya musiquiña. Bien, que é o que estamos vendo agora? Estamos vendo sementes que están xermolando E se vos fixades, as raíces van cara abaixo Vamos coller outra cor que se vexa mellor, aquí As raíces van tirar cara abaixo E o talo e as follas van que, que, eh, tirar cara arriba As que van cara abaixo son eh, xeotropismos É dicir, van buscar lugares con maior humidade e nutrientes E as que tiren cara arriba pois é o que chamamos como fototropismos. Van a buscar zonas eh, con maior eh, intensidade de luz. Vamos a ver se si é certo isto que conto. Pois efectivamente, as raíces procuran tirar, procuran mm, desplazarse cara abaixo, mentres que a, os talos e as futuras follas desplázanse cara arriba, cara a zonas de máis luz. Vamos a seguir co vídeo. Fixadevos como agora, como hai un punto de luz, todas as plantas que temos aquí van a desplazarse, ¿m? Mm, o seu crecemento desplazarase cara ao lado dereito. Aí o temos. Buscando a maior intensidade lumínica. De igual xeito acontece con estas zarzas que estamos viendo que van a buscar puntos nos cales eh, para poder medrar y me acaba de saltar, me cachis, a diapositiva, volvemos estábamos falando este vídeo, no que veíamos las zarzas bueno, por tanto después de ver todo esto ¿Qué decimos dos tropismos? Pues que son respuestas... que desencadean cambios permanentes da planta, vale? Tropismos. Estos dos exemplos que vimos son cambios permanentes da planta. Eh, vamos a ver que pasa agora coas nastias. Bueno, pois pues unha vez máis, vamos a poñelo. Bueno, que estamos vendo aquí? Unha planta carnívora. Vamos a salir un poco de voz. ¿Qué vemos aquí con estas plantas carnívoras? Pues es una adaptación a condiciones de solo con pocos nutrientes Y estas plantas son capaces de desenvolver movimientos para atrapar insectos y de ese ese pues conseguir los nutrientes que les falta no, solo. Son movimientos más o menos rápidos, ainda que aquí están acelerados, eh, estas gotiñas que tienen aquí, pues tienen unos enzimas digestivos, eh, van a... Y aparte que son pegañentos, por eso quedan pegadas. Van a atrapar a los insectos. Sin embargo, esta planta que tenemos aquí, que a Venus atrapamoscas, moscas, una vez que toca tres veces unos peliños que ten por aquí, ¿vale? Va a activar un resorte, Y eh, péchase atrapando un insecto dentro. Ahí lo tenemos Una vez que queda ahí dentro atrapado, Ahí está, ahí se quedó pois xa non pode escapar e vai ser diserido pola planta. Isto sería outro exemplo, bueno, todos estes son exemplos de nastias. Vamos a ver que outro exemplo de, de nastia temos por aquí. Pois mira, escollín un moi curioso, o da mimosa púdica. Bien. E que característica ten esta planta? E desalucinar cando bola poña aquí. Vemos que si alguén toca algún dos foliolos desta planta, o que vai acontecer é que se pechan. É unha adaptación para evitar que sexa eh, comida. Se un insecto, ou un herbívoro, toca a planta, o resto dos foliolos péchanse, de xeito que se hai, hai un animal que quere consumila, pois xa non ve máis eh, foliolos dos cales alimentarse e irá por outra planta. Pedro. En canto detecta una diferencia ahí, un poquillo de presión. Comeza a pecharse. Venga, un pouco máis, dalle. Aí está. Vedes que curioso? Vale, pois pues este é outro, xento, outro exemplo de Nastia. Eh, estos movimentos, de acordo, son as Nastias. Son movimentos rápidos e que non son duradeiros. De acordo? Bueno, pois vamos a seguir. A que até a, o de agora isto non é nada complicado.